мои маме За то, что ты мне наливаешь. Понял? Ты мне 4 года, бля, будешь работать на те деньги, которые я платил за месяц. Как будешь, блядь, говорить своей жене? Руки бери. Руки, бля, убери нахуй. Тихо будешь, бля, говорить своей маме. Проблемы? Хочешь проблемы? Я тебе сейчас проблему, бля, устрою сейчас, говорю, нельзя. Бегом, бля! Бегом, блядь, побежал, ёпты. Ты, бля, русских баб, бля, пьяных не видел, бля. Сейчас увидишь, ёпты. <laughs> Но проблем, но проблем я буду а потом. Ты тут буянишь. Я не буяню, я хочу, бля, просто ром школы, бля. А пиво есть? Без ничего. Красиво сказано. Малебило. Ну, блядь, а? Честно не сказали. Три минуты уже давным-давно прошло нам. Тише, тише. Тише, он будет блядь, говорить своему ребенку в колыбели, блядь. Ром не несут из, этого, из, из рисовки, из, из бара несут Ром? Медленно, для бегу, блядь, а? Сказали, сказали, что принесут. Сыгель, сыгель, а Что сыгель, блядь? Почему ты будешь говорить много? Почему я много говорю, блядь? Я еще много, блядь, по бокам лоти бью, знаешь, да? Красавчик, иди сюда. Сейчас я как ёбну, хочешь? Я помог тебе, хочешь? А давай, давай сюда, а блядь. А ты хочешь, да, блядь? Сейчас по морде, бля, бутылкой ёбну. Ручки убери свои, нахуй, а? Старшего свои, старшего, блядь, я сказала. Я сказала старшего, нахуй. нечего. Э, ох ты так, блядь. Я тебе, ёпта, устрою, блядь. Чего, ёпта? А ну, пойди сюда, блядь, чмо. Пойди сюда. Иди сюда, блядь. Иди сюда, чмо, блядь. Ах ты, fuck you. В жопу не выебанный, блядь. Я тебе на жопу выебу, блядь. Пошли сюда! Сюда, бля, иди сюда, сука! Пошли нахуй! Иди сюда! Нахуй! Иди сюда, блядь! Сказала, иди сюда, блядь! Иди сюда! Блядь, вместе, вместе! Иди сюда! Э! Иди сюда, ёб твою мать! Тварь, иди сюда! Качку, блядь, его, и сюда, блядь! Чашки положим. И сюда, блядь! Сюда, блядь! Сюда! Сюда! Минута, блядь! Секунда, блядь! Вы заебали все, пидорасы! Да вам бабки везет, А там шмани, блядь, быстро. А дальше шагом лучше. А что вы смеетесь? Вы все молчите, блядь. Они так вот на вас на шее есть. Он заработает Ёпты. Хуесосы, блядь. Это больничники. Старшего, бля, быстро сюда. Директора зови сюда. Вашего основного отеля, блядь. Дом колхозника, блядь. Завтра будешь номера там, очко драить, блядь, у меня в номере. Ну, Нет. Очко, если может, драйвит, потому что в шоку. Алина, не кричи, все. Алина, как все, Слышь, э, Помойки, блядь. Открытие посылают на Ну сейчас, блядь, закончи, что ли. А, У меня рачко блядь, да? Иди стакан помой, э! Стакан иди помой. محمد تعال عشان نزعل من الجاي Иди стакан намой. Он грязный был изначально. Мы со своего били. Разовый Со своего били. Не, я со своего. Ну, а своего? Я со своего. Так, я вот сегодня, короче говоря, не знаю. Стеклянную посуду. Три виски. Сейчас в бассейне утоплю тебя, мудак. Со льдом. Очка с блядь. Я очки в два кармана получше у меня, да. Уехавший, блядь, вообще. Водолаз, блядь. А там ходили на воду что творится? Четыре, четыре, Ром, ты новый возьми. Четыре. Стакан, он стакан новый. Он на вас заходит вообще. Виски, три виски со льдом. Поменяем. Ты мусульман? Э, ты звонил или я дал? Мусульманин, что-то я водку Я одно пиво, можно, Баха, одно пиво? И тебя Аллах в жопу выебет. Сейчас ты будешь мне водку пить, тебя Аллах в жопу выебет. Твой Аллах тебя в жопу выебет. Ты старший. закопишь. Жене туда ну, тронь, туда начнешь, Иди подожди в уголок. Может мухи выпить кого-нибудь тебе, блядь. Такого же мудака, как ты. Что ты делаешь? Слышь, он ну, заброс окна кружку. Кружку верни. Э, кружку верни. Иди выучи русский язык, пидорас. Слышь ты. Ну, ты чё, чудо? Э, уру-ру, подойди сюда. Нам болит дал, болит дал. Скручивал, Нам болит кружку. Не надо, не надо. Нам болит дал. Главный ваш. Я что-то не понял ее. Надо,